पोल पट्टी हमसे मत खुलवाओ पुरी के शंकराचार्य जी हमसे पहले जो थे बहत्तर दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए आसन पर बैठे थे उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी इंदिरा गांधी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम सुना होगा यहाँ उनका चित्र है ये भाजपाइयों का घर होगा और और एक इंग्लिश दैनिक अखबार समाचार पत्र के चीफ एडिट, एडिटर बैठे थे चर्चा हुई अंतरंग कि पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव जी महाराज का शरीर बचना चाहिए गोवंश की रक्षा के लिए अनशन पर बैठे हैं वाजपेयी जी ने क्या कहा मालूम है अरे भाई मरना है तो मर जाने दो गोवंश की हत्या होती रहेगी तब तो इसके नाम पर हम वोट मांग लेंगे अंदर की बात यह है गोवंश की हत्या होती रहेगी तब तो इसके नाम पर भाजपा वोट मांगेगी अभी राम जन्मभूमि को देखिए ना गोधरा कांड आपको याद है मैं उस डब्बे में गया हूँ जाकर देखा हूँ मैंने देखा है जो गोभक्त नहीं राम भक्त भून दिए गए थे गोधरा कांड वहाँ जाके मैंने डब्बे में देखा है प्राणों को हथेली पर लेकर अब मुलायम सिंह ने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें यादव लोग भी थे कार सेवक यहाँ से लेकर यहाँ तक पीतल की गोली से सैकड़ों राम भक्तों को भुनवा दिया राम भक्तों की खून पर राम भक्तों के खून पर भाजपा टिकी मोदी जी प्रधानमंत्री हुए आपको मालूम है अगर गोधरा कांड न होता मुलायम सिंह वाला कांड न होता तो भाजपा गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते लेकिन अब जो निर्णय आया है वो क्या आया राम जन्मभूमि के अनुकूल है या अभिशाप है राम जी के नाम पर जो पार्टी केंद्र में आई वो राम जी को उसने अंगूठा दिखा दिया या नहीं एक नया मक्का बनाने का मदरसा बनाने का विश्व स्तर पर भविष्य में भारत के आतंकवाद का गढ़ बनाने का प्रकल्प तैयार कर दिया गया तो प्रश्न उठता है कि राम के नाम पर इतना विश्वासघात गाय के नाम पर इतना विश्वासघात इसलिए सावधान होकर राम जी की चर्चा कीजिए गोवंश की चर्चा कीजिए हम लोग भुक्तभोगी हैं हमने बताया बावन दिनों तक फिफ्टी टू डेज मैं तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ शंकराचार्य होने के पहले और हमारे पूर्व शंकराचार्य जी ने पद पर रहते बहत्तर दिनों तक गोवंश के लिए अनशन किया हमारे पूज गुरुदेव स्वामी कर्पात्री जी महाराज की आँख में सूल चुभोया गया तिहाड़ जेल में हम लोग भुक्तभोगी हैं लेकिन प्रश्न उठता है गोवंश की हत्या क्यों हिंदुओं का कोई भी दल अब शिवसेना से हम कल्पना कर सकते हैं कि गोवंश की रक्षा के लिए कल कुछ करेगी समझ गए ना कौन पार्टी किसके साथ कब हाथ मिला ले इसलिए कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है तो बहुत संभल कर धीरता वीरता का परिचय देकर आगे बढ़ना है नारायण